соң уақытты сұрақтарға толы боп тұр әр қадам біздер мәңгі болу үшін бақытты махаббатты бастау керек қайтадан болмайды олай болмайды олай айту сүрмеген соң үмітпен қосылмаған қос ғашық боп қалайық өткен күнге қарай берсек күдікпен біз оданша қосылма де соқпайды мүмкін менен құтыларсың сен солай сен